एपी वान एसडी टेलिभिजनका लागि बेगम फिल्मसको प्रस्तुति हाँस्य टेली श्रृङ्खला Godrej expert hair colour presents गाह्रो छ हो title sponsor Godrej expert hair colour यो कलरमा छ हेयर चाह पावर्ड बाई इलोइस हेयर रिमुभल क्रिम त्वचा बन्छ शाइनी र lovely skin care partner joy पपायसन beautiful by nature associate sponsor Kala HIT dengue लामर मलेरिया जिका पनि योग्यता काला हिट पो रहेछ supported by Godrej ear pocket इयरको सुभाष तिस दिनसम्म ताजापनको आभास marketed by S media and marketing private limited logically integrated to diversify बसी बसी खान नि गाह्रो छ काम गरेर खान झनै गाह्रो छ पढाइ छैन जागिर खाने गाह्रो छ हातमा पावर पहुँच छैन गाह्रो छ आफन्तको मन बुझाउने गाह्रो छ स्वानीको त के कुरा झन् गाह्रो छ हुनेलाई नि गाह्रो छ नहुनेलाई झन् गाह्रो छ न त घरमा अन्न छ न त पेटमा चारो छ गाह्रो छ लास्टै गाह्रो छ गाह्रो छ धेरै गाह्रो छ गाह्रो छ ठाउँमा घाट निक्लिएर लाज लाग्दैन तिमीलाई नलाग्यो नि मलाई त लाग्छ नि त्यो लाज लाग्ने भएर त तिमी त्यति टाढा थियौ म यति टाढा आएर नआएको कस्तो लजाएको के बच्चा बेला त लजाउनु थिएन त अब बच्चा बेला भने बच्चा बेला हो बच्चा बेला त जे पनि गरिन्थ्यो बच्चाको बेलामा बुद्धि हुन्थेन दिमाग हुन्थेन अब अहिले बुढो भएपछि बच्चाको बेलाको तुलना गरेर हुन्छ यार छिटो जाउँ न भने म यहाँ नुहाइधुवाई गरेर सकेर लुगा फेर्छु के के हेर्छु अहिले च्याप्प समातेर यहाँ चोपा लिएर मारेर उता रमा लगेर डुबाइन्छ अनि थाहा हुन्छ मलाई मात्र मन पर्दैन है विचार गर <laughs> यस्तो गर्मीमा पनि कस्तो जाडो भएको अनि के हेरिरहेको मैले तिमीलाई अघि नै जाउँ भने होइन जान्छु जान्छु के म त्यतिकै जिस्के के हो हाल्नुपर्छ यो जिस्किने टाइम होइन हेर गाउँ थाली त्यो मर्या भन्ने गुन्डाहरू त्यो घाइते भएका चारजना गुन्डाहरू भन्ने थियो नि तिनीहरूले सबै नाटक गरेर छन् भन्ने कुरो सबै थाहा भइसक्यो तिनीहरूलाई पुलिसले पनि समातेर लैदिइसक्यो हामी पनि निर्दोष ठहर भइसक्यो अब हामी यसरी सँगै बस्नु हुँदैन आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्नुपर्छ बुझ्यौ नि अह म त तिमीलाई छोडेर काट पनि जाँदैन जाने भए यत्रो महिना पछि लागेर बस्थेँ यत्रो महिना सँगै बस्ने सँगै खाने सँगै हिँड्ने अहिले आएर आफ्नो बाटो जा भनेर हुन्छ म त जा अब यसले छोड्दिन भन्छे कसरी पो हुम्किने होला त चटक्कै धोका दिएर भाग्यो भने बच्चा देखेको साथी हो बच्चा देखेको साथीलाई कसरी धोका दिएर भागेर जानु घर लगेर जाउँ भने पुतलीले जिउँदै निल्छे बल्ल बल्ल त्यत्रो घर कटाइयो फेरि अर्को घर आइलाग्न थाल्यो गाह्रो छ हौ मलाई गाह्रो त अब हुनेवाला छ पहिला तिनीहरूलाई भेटौँ न मात्र सपनामा तिनीहरूलाई यही ठाउँमा देखेको भएर विपनामा पनि भेटिन्छ कि भनेर आ कि भेटिन्छ कि भेटिँदैन <laughs> तपाईँको भविष्य एक एकदमै राम्रो छ ल जानुहोस् त्यसो है मेरो लपरा केटीसँग बिहे हुन्छ त गुरु त्यही बिहे हुने भएर त तपाईँको भविष्य एकदमै राम्रो छ भनेको ल धन्यवाद गुरु ल ए ल ल नारायण मैले पनि तिनीहरू कहाँ छन् भनेर यही ज्योतिषलाई हातेर आउनु पर्यो ज्योतिष गुरु मेरो हात हेरिदिनु पर्यो ओ ज्योतिष गुरु मैले हात हेरिदिनु भने मुख हेरिदिनु भने होइन के मुख हेरेर के राम्री मान्छेलाई के समस्या आइलाग्यो नि के राम्री मान्छेलाई समस्या आइलाग्दैन हात हेरेर पत्ता लगाउनुहोस् न के समस्या हो भनेर सक्कल ज्योतिष हो भने पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ नि खै हात दिनुहोस् त यस्तो भन्नु तपाईँ यो गाउँमा कसैको खोजीमा आउनु भएको हो हो गुरु हो तपाईँ त सक्नु त्यस्तो हुँदो रहेछ नि ठ्याक्कै मिलाउनु भयो अनि हराएको मान्छे त नानीको श्रीमान जस्तो छ नि हो ज्योतिष गुरु हो अनि नानीको श्रीमानले एउटा केटी लिएर दुई महिनादेखि फरार छन् हो ओ गुरु हो सबै कुरा पत्ता लाउनु भयो त सक्कली सक्कली ज्योतिष हो नि त म पत्ता त लगाइहाल्छु नि राधे राधे यति बेला तिनीहरू कहाँ छन् त्यो पनि पत्ता लगाइदिनु पर्यो क्या खै याद दिन तिनीहरू यही एरिया वरिपरि छन् ठ्याक्कै यहीँनिर छन् भनेर चाहिँ यहाँ देखाइसकेको छैन तिमीले खोल्नतिर लाग्दा हुन्छ ए ए नानी बेटी चाहिँ दिएर गएको भए उनी फुत्तै गइहालिन् ओहो कालीमा हिँड्दा हिँड्दै दाहिने पर्यो बर सोह्र वर्ष तरुनीको हुँदैन रे भर एघार बाह्र तेह्र सोह्र वर्ष तरुणीलाई झ्यालाबाट हेर आ त भयो अहिले <laughs> ओहो ज्योतिष गुरु प्रणाम प्रणाम प्रणाम प्रणाम अनि बाबु के हो देउसै फिलिली ए पक पक पक पक पक देउसै फिलिलिली छ हजुर ज्योतिष गुरु हजुर अब दिउँसै फिलिली हुन त परिहाल्यो नि ज्योतिष गुरु मलाई मलाई पीडा छ क्या ज्योतिष गुरु पीडा छ दिउँसै यसरी फिलिली हुने गरेर के पीडा पर्यो त्यस्तो राधे राधे मलाई जति पीडा त कसलाई होला र ज्योतिष गुरु कसलाई होला र दुई महिना हो दुई महिना घरमा बुढी छोडेर फरार भएको म त्यो पनि अर्कै केटी लिएर फरार भएको तर मैले यो सब जानी जानी गरेँ होइन है ज्योतिष गुरु अन्जानमा गरे किन गरे हो भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्न तपाईँलाई मात्रै होइन कसैलाई पनि भन्न चाहन्न आज मलाई मेरो बुढीको मेरो कति याद आएको छ आज मैले त्यही मेरो बुढीको याद भुलाउनलाई दिउँसै रक्सी खाएको बुझ्नु हो नि मेरो आमा मेरो बुढी कति राम्रो छ नि भग्नुहोस् है मेरो बुढी कति राम्री छ भन्ने कुरो म तपाईँलाई फोटो देखाउँछु अनि थाहा पाउनुहुन्छ हेर्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ होइन पोख्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् यही हो मेरो बुढी இன்னும் அல்லவுண்ணே धेरै नहेर्नुहोस् ज्योतिष गुरु धेरै नहेर्नुहोस् फेरि हेर्दा हेर्दै तपाईँले मेरो बुढीलाई आँखा लाउनु होला के नहेर्नुहोस् हेर्नुहोस् ज्योतिष गुरु यो मेरो बुढी छ नि मेरो बुढी जतिको राम्री त यो संसारमा कोही पनि छैन छैन छैन <laughs> यिनले भेटिन हालिकन गए पनि यिनलाई जे सत्य हो त्यो भनिदिइहाले सक्कले ज्योतिष प्रमाणित भइहाल्यो राधे राधे गोविन्द श्री कृष्ण हरि राधे ल मेरो हजार आयो हजार ला पाँच हजार छप्पै हाल्ने तास आइज त फुक कहाँ पाँच रुपियाँ हाल्ने पनि आएन ल गयो म चाहिँ उता राख न आँट चाहियो नि बाबु आँट मेरो गल्लु हजुर म हजुरसँग एउटा चिज माग्छु दिनुहुन्छ तिमीले मागेपछि नदिने कुरा हुन्छ र दिन्छु नि माग न साँच्चै मागौ त माग न मलाई नि दस हजार जति दिनु न एकदमै अर्जेन्ट परेको छ दस हजार पो अरू चिज माग्यो भए दिन्थे यो दस दस हजार कहाँबाट ल्याएर तिमीलाई दिउँ मसँग त छैन माया जा अब दस हजार पनि नहुनेले मसँग के खाना लभ गरे त यस्ता पैसा नहुनेसँग लभ गर्नु छैन मलाई गएमा म ए मा मा यसरी पैसामा बिग्नु नखोज न माया प्रेम भन्दा त पैसा ठुलो होइन नि के कसो माया माया प्रेमले मात्रै खान लाउन पुग्छ र यहाँ पैसा बिना केही पनि हुँदैन अब दस हजार पनि दिन नसक्ने माया गर्छु रे ल ल मा यत्रो ठुलो डायलग बोलिरहनु पर्दैन एकछिनपछि तिम्रो हातमा दस हजार मैले दिने भए ल ढुक्क अब ढुक्क हौ भनेर त भन्यो कहाँबाट दस हजार ल्याएर दिने होला त तास चाहिँ दह्रो परिरहेछ तर चल्नलाई पैसै छैन के गर्ने होला त यो तासले पैसा जितेर मायालाई दस हजार दिन पाए त काइतै हुन्थ्यो चल्न त चल्ने छुर्पी मिज्यू तर चल्नको लागि मसँग पैसै छैन मसँग ल हुन्छ हुन्छ त्यसो भए म चलौँ त ल चल्यो मैले ल ल आ गलबन्दी मिज्यूको तर्फबाट पनि हजार रुपियाँ आयो ओ छोरी मिज्यू यत्रो पैसा कहाँबाट आयो जहाँबाट आयो नि तपाईँ खुरु खुरु खेल्नु न ल ल ए ल म प्याक ल ठिक ए महाराज नहेर न हारेको हाततिर मैले प्याक गरिसकेँ नि त्यही भएर हेर्नु खोजेँ पनि हेर्नु पर्छ ल मेरो तर्फबाट दुई हजार आयो अहिले लास्टमा देखाइहाल्छु <laughs> छोरी मिजु हजुर उताबाट त डरो आयो नि त के गर्ने हाल्ने नि खाली हामीले नै हो होइन कति हालेको गरे उहाँले दुई दुई ल हाम्रो गालबन्दी मिजुको तर्फबाट चार चार आयो ल ल मेरो दस हजार आयो छोरी बुझ्यो हजुर छट्टी दस हजार हाल्नु अब हामी के हाल्ने मोबाइल मोबाइल हालौँ न त दस हजारको त तपाईँको मोबाइल हाल्नु नि त मेरो मात्र हाल्नु र छोरी मिजु दुवैजना मित मितको मोबाइल हाल्नु ल हालौँ न ल अब खाली हामीले नै हो होइन लगानी त गरौँ न ल ल टिकट एउटा आयो ए मोबाइलै पो हालेको यो ठिक छ ल मेरो तर्फबाट यो घडी आयो यसको मूल्य कति पर्छ थाहा छ थाहा छैन भने जितेपछि घडी पसललाई सोध्नु छुर्पी मिजु उताबाट त दर महँगो घडीको हाल्यो त अब हामी के हाल्ने त हे पाएर ए दुई सुनको औटी आ दुई लाख रुपियाँ पर्दा यही हालिदिने ल तपाईँ पनि दुई लाख बराबरको केही हालौँ त हालौँ हालौँ जे होस् पित्तलको औँठीले सुनको औँठी भनेर पनि राखियो मन्दाजी हजुर ठुलै पो खेल भयो त दुई लाखको औँठी नै हालिदियो दुई लाख बराबरको के हाल्ने होला पैसा यति बाँकी छ अब के हाल्ने भन्ने अब तपाईँको तास देखाउनु भन्दाखेरि तपाईँले नहेर्नु भन्नु हेर्नु नि त हेर्नु तपाईँ पनि ठिक रामजी अब दुई लाख बराबरको पैसा चल्ने छैन भने यसो गरौँ तपाईँको श्रीमती सुन्दर ल्याएर राख तपाईँ जे म खाए त्यही बोल्नुहुन्छ श्रीमती पनि तासमा ल्याएर खेल्ने कुरा अब तपाईँहरूसँग हाल्ने केही छैन भनेदेखि तपाईँहरूले हार्नुभयो हामीले जित्यौँ पैसा छ नि त मङ्गाजी हामीसँग के छ आइफोन तिनवटा आँखा भएको दुई लाख पचहत्तर हजार पर्ने ल सो आसो गाल्नुभयो तपाईँले खानु भएन ल मिजो तिनवटा रानी देखाइदिनु न पैसा पनि घाला एक रानी दुई रानी तिन रानी पैसा जति हामीले खाने एकछिन एकछिन मेरो पनि हेरौँ नि त ल जहाँ रानी हुन्छ त्यहाँ राजा पनि हुन्छ <laughs> यो हो नि त के हारिसकेपछि होइन आउला नाचेको धन्यवाद है मनराजी ल म लागेँ त ल केटा एकलबन्दी मिजु तपाईँले गर्दाखेरि मेरो बिस हजार पैसा मोबाइल सुनको औटी गयो मलाई दिनु पर्यो चाहियो चाहियो चाहियो मलाई चाहियो भन्न साथ कहाँबाट पाइयो छोरी मिजु मेरो पनि त आफ्नो मोबाइल गयो नि तपाईँले पचास पर्सेन्टको लोभमा आएर मलाई ओहो गलबन्दी मिजु म हाल्नु त मसँग पैसा छ भनेर आफैले हालेँ होइन मैले तपाईँलाई कल गरेर हाल्नुहोस् हाल्नुहोस् भने धेरै बढी ठुल्ठुलो छोरो नकराउनुहोस् है छोरी मिजु फेरि म त मिजसित भन्दिनँ पेटको पानीको फोका फुट्ने गरे पङ्का पङ हानिदिन्छु नि फेरि फुट्ने गरे हान्ने साँच्ची हो साँच्ची हो लो साँच्ची साँच्ची लो लो लो यसै भएन उसै भएन कति नि हो तपाईँले मलाई हात हाल्नु भयो तपाईँले मलाई हात हाल्नु भयो तपाईँले मलाई हात हाल्नु तपाईँले हात मात्र होइन मिच्नु सिट लान्छु के गरे विचार नपरौँ होला टिकाराम सरको पछि लायो भने जितो पाइन्छ कि उतै लानु पर्यो घर गर्नु है सिक्नु पैसा नभएर तनावमा थिएँ एकैछिन तास खेल्न बसेको यत्रो पैसा दुई दुईवटा मोबाइल सुनको औटी जितिहाले आज मलाई लक चाहिँ लागेकै रहेछ कि टिका टिकारामी टिकारामी किन कुद्दै कुद्दै मेरो पछि पछि लाएर आउनु भयो भन्दा चाहिँ अब यत्रो पैसा दुई दुईवटा मोबाइल सुनको औटी जितेपछि अलिअलि मलाई पनि हेर्नु न अनि के गर्नु भएको तपाईँ पनि तपाईँ आफैले हेर्नु भन्नुभयो होइन त्यही भएर के के भएको छ भनेर हेरेँ हेत्तेरिका मैले यसरी हेर्नु भने हो त त्यत्रो पैसा जित्नु भएको छ अलिअलि पैसा मलाई दिएर हेर्नु भने हो क्या ए दिन्छु अस्ति नै तपाईँले त्यत्रो पैसा जित्दाखेरि मलाई पनि अलिअलि हेर्नु न भन्दाखेरि हेर्नु भएको थियो हेर्नुहोस् एक दिन घुमिफिरी सबैको पालो आउँछ त्यहाँ मेरो पछि पछि लाग्ने होइन नि भनिदिएको छु आउँदिन हो आउँदिन म त्यो पैसामा लोभेर पछि पछि आउने मान्छे होइन क्या अलिअलि दिन्छु भनेको भए त पछि लाग्नु हुन्थ्यो होला नि होइन ए मनराजे ल ल आउनु अलिअलि दिन्छु ए अलिअलि दिने ल ल ए दिन्छु अघि त म खुब पैसामा लोपेर पछि लाग्ने मान्छे होइन भन्नुभयो होइन अहिले त अलिकति पैसा दिन्छु भन्ने बित्तिकै पछि पछि लाग्नु भयो त जो ठिक छैन सर ए टिकाराम सर टिकाराम सर के को टिकाराम सर किन चाहियो टिकाराम सर चाहियो होइन हो मलाई अर्काको बुढा मलाई चाहियो पनि छैन अनि चाहिएकै छैन भने किन टिकाराम सर भन्दै बोलाउँदै आएको त मेरो भट्टीमा उधार रसी खाएको पैसा लिन बाँकी थियो त्यही लिनलाई बोलाउँदै आएकी नि अनि किन उधारो खान्थ्यो कि त अर्काको बुढालाई भट्टीमा बोलाएको छ उधारो खान दिएको छ बिगारेको छ जे पाइँदै नबोल्नुहोस् है तपाईँ तपाईँको बुढा आफै आएर उधार रक्सी खाने अनि आफै बिग्रिने अनि मलाई दोष दिने खुरुक्क मलाई उधार रक्सी खाएको पैसा चाहियो नत्र नत्र रे नत्र के के गर्न सक्छ ल गर त म पनि हेर्छु मैले तपाईँलाई गर्छु भने होइन टिकाराम सरलाई चाहिँ गर्छु भने हो खै टिकाराम सर खुरुक्क लाएर यहाँ बोलाउनुहोस् त आएँ हो म आएँ ल बोलाउनै पर्दैन मैले तिमीलाई पैसा माग्न घरमा नआऊ भनेको होइन आएरै छोड्यो होइन ल ल्याउ तिम्रो पैसा ब्याज सहित छ अबदेखि तिम्रो भट्टीमा जान खान आइँदैन नआए नआउनुहोस् न तपाईँ नआएर मेरो भट्टी नचल्ने होइन क्या तपाईँ त अति नै बिग्रिनु भयो कि मायाको बट्टीमा गएको छ उधारो रक्सी खाएको छ बिग्रिनु बिग्रेको छ अब तपाईँलाई के चाहिँ गरौँ भन्नु त के पनि गर्नु पर्दैन छोरो मान्छे हो उधारो रक्सी पनि खाइन्छ अलिअलि बिग्रिन्छ पनि श्रीमती भएपछि यति कुरा त सहनु पर्यो नि धन्न मसँग सहन सक्ने क्षमता छ र सहिरहेको छु तर अब म सहन सक्दिनँ कुरा बुझ्नुभयो सुन्दै नि ल यो पैसा राख के मन लाग्छ किनेर लाऊ के मन लाग्छ खाऊ खर्च गर ल्याउ जाग अब त सहन सक्ने क्षमता अलिक बढ्यो होला नि यो ठिक छ जे गर्छ पैसाले गर्छ हाम्रो सर कहाँ जानु लाग्यो यो बाटोले जहाँ लान्छ त्यहीँ जानु लाग्यो बादल त अमेरिका लाला रे त्यो अमेरिका जान सकिन्छ मलाई के थाहा तिमी यो मसँग स्याटर मार्ने जिस्किने काम नगर है मलाई स्याटर मारेर जिस्किया मन पर्दैन थाहा छ कि छैन राम्रै तरिकाले सोद्धा उल्टो उल्टो जवाफ दिनुहुन्छ अनि म के गरौँ त नि यसरी लखर लखर डुलेर जाँदा मन लाग्यो त्यहीँ गएर जे पायो त्यही खाएर कतिसम्म चल्छ बरु हिँड्न घर जाउँ कसको घर जाने मेरो घर जाने भनौँ भने म त नघाटको मान्छे तिम्रै घर जाने मेरो घर त नि तिमी काल खोज्न गए मात्रै हो तिमीलाई मेरो घर लगेर गयो भने नि मेरो बुढी पुतलीले तिमीलाई त को परेर घाँटी थिचेर मार्थे बुझ्यौ त्यही भएर मेरो घर नगएकै बेस अब म एक्लै गएँ भने त के गर्छ कसो गर्छ भरै छैन तिमीलाई लगेर जाने त कुरै छोडौँ के त्यसो भए यसो गरौँ न त काहीँ गएर काम खोजेर काम गरेर बसौँ न त दुई चार पैसा कमाइ पनि हुन्छ ज्यान पनि पालिन्छ के कसो अब त्यसै गर्नु पर्ला नि अरू कुनै उपाय छैन गाह्रो छ मलाई आउट ज्योतिष बाले त यही एरिया वरिपरि छन् भन्थे कहाँ चाहिँ लुकेर बस्यो होला नि त जहाँ लुकेर बस्या भए पनि तिनीहरूलाई म छाड्दिनँ हिम्मत नहारी खोज्छु आज नभेटेँ भोलि भोलि नभेटेँ पर्सि त कसो नभेटिएला चराहरू यही एरियामा भयो त पक्कै यो मान्छेले देखा यसलाई गएर सोध्छु काकी सुन्नुहोस् न के को काकी भनेर दिदी भन्नु न काकी जस्तो बच्चा बोकेको देखेँ त्यही भएर काकी भने कि ल दिदी नै भनौँला के माइ नगर्नुहोस् ल सुन्नुहोस् न तपाईँले यो गाउँमा मेरो बुढो भटभटेर गौँथलीलाई कतै देख्नु भएको छ देखेको थिएँ भनौँ भने तपाईँको बुढोको त्यो गौँथली भन्ने केटीको पो मैले चिनेकै छैन चिनेकै भए पनि मैले कसरी थाहा पाउनु खै फोटो देखाउनु त त्यही पनि चिन्छु कि छ छ यिनीहरू नै हुन् ए यिनीहरू पो हो यिनीहरू त हिजो राति मेरो घर बास माग्न आएको थियो नि अन्जान मान्छेहरूलाई के बास दिनु भनेर म त बासै दिनँ त्यसपछि त तिनीहरू कहाँ गयो मलाई थाहै भएन तपाईँको त बुद्धि नै रहेनछ तिनीहरूलाई भेटा बेलामा च्याप्प समातेर बाँधेर राख्नु पर्दैन थियो अहिले बाँधेर राखेर तिनीहरूलाई मैले फेला पार्न सक्थेँ नि केटी रहेछ मैले तिनीहरूले किन बाँधेर राख्नु नि मान्छे राम्री भयो नि त खुस्के किन रहेछ नि गुरु त्यो माया भन्ने केटीसँग मेरो सम्बन्ध अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन यसो हात हेरेर भनिदिनु पर्यो भइहाल्छ नि अह बढ्दैन त्यो माया भन्ने केटीले तपाईँलाई डुबाउँछ त्यसको पछि नलागेकै बेस फेरि पुरानै भुपूसँग सम्बन्ध जोड्नु उसैसँग राम्रो हुन्छ उसैसँग बिहे हुन्छ पुरानो भुपू अनि पुरानो भनेको को रहेछ ए कर्णाजीको कुरा भए ए त्यो कर्णाजीसँग त म सम्बन्ध अगाडि बढाउँदिनँ हो त्यो त तपाईँको विचार खै यहाँ त्यही पुरानैसँग राम्रो हुन्छ भनेर देखाएको छ अब कर्णजीसँग ब्रेकअप भएको नै महिनौ महिना भइसक्यो अब फेरि मान्नुहुन्छ होला त तर म जसरी पनि मनाएरै छाड्छु यदि बिहे गरेर मेरो राम्रो हुन्छ भने म उहाँले मनाउँछु तर यतिखेर कहाँ पो हुन्छ होला उहाँ होइन त्यो छुर्पी जान चाहिँ कहाँ जानु भएछ कति खोजिसके फेर्दै फेर्दिन त यो गालबन्दी मिजुले गर्दाखेरि म भिखारी नै हुने भयो नि अब भाग एउटा मोबाइल पनि गयो अब पितलको औठी पनि गयो पन्ध्र हजार पनि गयो हुन त त्यो बिजो र गालबन्दी मिजुले पनि के दोतिनु मैले आफैले हालेको हो अब पचास पर्सेन्टको लो भने मैले नहालेको भए त पैसा जाँदै थियो नि टिकट एउट्यौँ गर दस नि गयो भनेर सम्झिनु पर्ला अब चित्त त बुझाउनै पर्यो ए सुर्पिज्यू तपाईँ कहाँ हराउनु भएको मैले तपाईँलाई कहाँ कहाँ मात्रै खोजिनँ केले खोजेको तपाईँले मलाई केले खोजेको हेर्नुहोस् करुणजी आजदेखि तपाईँले मलाई खोज्ने पनि होइन माया फिल्म लाउने पनि होइन र मेरो आँखा अगाडि पार्ने पनि होइन अब किन भनेर तपाईँले मलाई सोध्नुभन्दा अगाडि नै म किनको जवाब पनि दिन्छु भाइले आगे त्यो म ज्योतिषीलाई हात देखाएको थियो ज्योतिषीले मलाई तपाईँको पछि नल्याउनु अनिष्ट हुनसक्छ भनेको छ त्यति मात्रै हो र तपाईँसँग मेरो भविष्य पनि छैन रे यस्तो त भविष्य नै नभएको मान्छेसँग किन पछि लाग्नु अकेलै माया गर्नु त्यही भएर आई हेट यु आजदेखि तपाईँबाट मेरो सम्बन्ध भनेको दिदी भाइको हो ल अहिले यो म लान्छु है नाना मैले नै मेरो पछि नलाग म त्यस्तो माया प्रेम गरेर हिँड्ने मान्छे होइन भनेर भन्न लाथे अब मैले भन्नुपर्ने कुरा जति सबै यसैले भनेर हिँड्यो मलाई पनि अब ढुक्क भयो कुचोले बढार्नु पर्ने कसिङ्गर हावाले उडाएर लग्यो <laughs> के हो मलाई त भने जस्तै पो भयो त हाम्रो तोडिएको सम्बन्ध फेरि जोडिनलाई यो सब भएको जस्तो लाग्यो करुणाजी I love much much I love much much गर्न जी I love much much to Galbandi ji यही भन्छ भन्ठानु भयो होला होइन आई हेट मच मच आइमै मान्छे हो अलिअलि त भाउ खाइहाल्छ नि एकैचोटि ओके गलबन्दीजी आई लभ मच मच भनेर त कहाँ भन्छ ओ कर्णजी तपाईँको र मेरो फाटेको मनलाई सिलाइदिनुपर्छ तपाईँको र मेरो फाटेको मनलाई सिलाइदिनुपर्छ सिलाइसकेपछि त्यो दुईवटा मनलाई मिलाइदिनुपर्छ तपाईँलाई मेरो बुढी बनाउने ठुलो धोको छ तपाईँलाई मेरो बुढी बनाउने ठुलो धोको छ तपाईँ यसरी रिसाएर ठुम ठुम जाँदाखेरि मेरो यो मन कति रोको छ रोको यो मनलाई फकाउन आउनुहोस् न रोको यो मेरो मनलाई फकाउन आउनुहोस् न फकाइसकेपछि पिरती लाउनुहोस् न ले यत्रो सायरी भन्दा पनि वास्तै नगरिकन जानुभयो त होइन यो मेरो सायरीले कर्णजीको मनलाई छोएन क्या हो अहिले नछोए पनि भरैभरि त छुन्छ होला नि अब मन छुने सायरी भनेको छु पक्कै पनि छुइहाल्छ नि जिन्दगानी बिताउनलाई छैन क्यास क्यास जिन्दगानी बिताउनलाई छैन क्यास क्यास पैसा न सैस छ टिकी त्यास पैसा न सैस छ टिकी त्यास ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ थुक्क कति ऱ्याप मात्रै गाउनु यसो लोकपपमा पनि जाउँ न चरी बस्यो रुखैको सैसैमा माया बस्यो कलिलो बैसैमा चरीले हान्नै लाग्यो बेग रातो साडी लगाउने मायालाई ए बिर्खे छेक्न बाटो छेक ए बिर्खे छेक्न बाटो छेक <laughs> यस गाउँ चाहिँ रमाइलो रहेछ हौ ओ टपरी बुढा होइन फेरि यो हाम्रो गाउँमा को नमुना बुढा आयो नमुना बुढा होइन हो यो त पुतलीको बुढो भटभटै जस्तो छ त धेरै पछि गाउँमा देखियो फेरि पुरै फरक भएर आइरहेछ त यो भटभटे बुढा होइन जस्तो लाग्यो मलाई त यो भटभटे बुढासँग अनुहार मिलिमिली अर्कै बुढा हो कि जस्तो लाग्यो होइन हो भटभटे नै हो कि हो भन्ने तिमी गएर त्यसलाई सोधौ न थाहा भइहाल्छ नि जाउँ लैजाउँ अब होइन पोल्ट्री सनमहरूले के मलाई आक्रमणै गरौला जसरी घुमी घुमी बाटो छेकिरहेको हो बोली पनि फरक छ दाँत पनि फरक छ गेटअप पनि फरक छ अलिअलि अनुहार र हाउभाउ मिल्यो भन्दैमा घटबाटै बुढा हुनै सक्दैन हौ टपरी बुढा अनुहार र हावा मात्रै होइन मलाई त सबै थोक मिले जस्तो लाग्यो भटभटे नै हो सोध्नु न थाहा भइहाल्छ नि अरूले सोध्नै पर्दैन म सिधै भनिदिन्छु सिधै खासमा म भटभटे होइन नि म त भटभटेको दाई बिर्खे नारायण हो बिर्खे नारायण ओ ओ ओ <laughs> खासमा भटभटे र म चाहिँ नि जम्ल्या दाजुभाइ हो मभन्दा भटभटे एक मिनट पन्ध्र सेकेन्ड पछि जन्मिया भएर म चाहिँ दाई पर्छु भटभटेको अब सानैमा मेरो बाउले मेरो आमा हुँदा हुँदै अर्की आमा ल्याए अर्की आमा ल्याएपछि अर्की आमा ल्याएको टेन्सन सहन नसकेर आमा माथि गइन् अनि बाउले जाँड खाइरहन्थे त्यसको केही वर्षपछि बाउ पनि आमालाई भेट्न माथि गए अनि हामी टुरो भयौँ टुरो भइसकेपछि सानी आमाले जति बेला पनि काच काच काच काच काच काच गरे गर्ने गाली गरे गरे गरिने खाना पनि नदिने कुट्या कुटै गर्ने त्यसपछि सानियामाको टच पीडा गाली सहन नसकेर म चाहिँ इन्डियाको राजस्थानतिर फाँका हान्थेँ भाइ कता फाँका हान्यो त्यसपछि भाइसँग भेटै भएको छैन बिचरा भाइले मलाई पुरा फाँक हान्थ्यो होला क्या अहिले भेट्यो भने म त स्वार्थी हो नि त भाइलाई समेत नभनिकन भागेर इन्डियाको राजस्थानमा फाँक हान्थ्यो हो नि त म भाइले मलाई पुरा दिन्छ होला के अनि यहाँ चाहिँ किन आएको नि खासमा मेरो भटबाटे भाइ यही गाउँमा छ भन्ने सुनेर म इन्डियाको राजस्थानमा बस्ने रेल मन्त्रीको पिए थिएँ क्या म अनि त्यहाँदेखि भाइलाई खोज्दै आएको यहाँ तर तपाईँको भाइ भटभटे यो गाउँमा छैन नि यो गाउँबाट गायब भएको धेरै भइसक्यो अनि भटभटेको बुढी पुतली पनि छैन नि भटभटेलाई खोज्न गएको छिन् मलाई थाहा छ बोरोहरू मेरो भाइको सबै केसहरू मलाई पुराका पुरा थाहा छ के मेरो भाइ निर्दोष छ भन्ने कुरो पनि मलाई पुरा थाहा छ के म इन्डियाको राजस्थानमा बस्दाखेरि पत्रिकामा पढेको थिएँ नि त भाइको न्युज त्यही पत्रिकामा पढे देखेर अनि भाइको गाउँ यही रहेछ भनेर म खोज्दै खोज्दै आएको हो नि त ल म गइहालेँ है त अनि घर देखाइदिनु पर्छ कि पर्दैन बरु अरू पर्दैन यो बिर्खे भनेको यस्तो मान्छे हो कि आफै पत्ता लगाउनु मान्छे हो कसैलाई नसोधिकन अब उहाँ इन्डियाको राजस्थान देश त कसैलाई नसोधिकन आफै पत्ता लगाएर यहाँसम्म आइसक्यो जब घर पत्ता लगाउनु सक्दिनँ होला त ल बोरोहरू म चाहिँ गएँ है त ए साँच्चै एउटा गीत सुनाऊ नसुनाऊ हो बरु राजस्थानबाट ल्याए चक्लेट छ भने चाहिँ खाऊ न किन नआउनु उठको दुधबाट बने चक्लेट छ है ल बाँडेर खाऊ है केटा माटोको डल्लो दिएर मरे तपाईँ बुढा भाइ चाहिँ भन्दा त दाई चाहिँ धेरै खतरा छ जस्तो लाग्यो मलाई अब यो दाई चाहिँ बुढाले गाउँमा के के तल्का मचाउने हो हे जेसी तल्का मचास हामीलाई के मतलब जमिन जम ल्याइदिन्छु सलाई आगो लाउन लैल्याइदिन्छु सलाई तिम्रो मुटुमा राखिदेऊ मलाई तिम्रो मुटुमा राखिदेऊ मलाई ओ ओ ओ ओ अनि यो केटाहरूले भटभटे गाउँमा आएको छैन अहिलेसम्म गायब छ भन्छन् त्यो निर्दोष साबित भएर पनि कहाँ चाहिँ बसेर रिल्याक्स हानिरहेछ के यसरी बाटामा सुतेर के चाहिँ होला र खै काम खोज्न गयो काम कसैले दिँदैन के चाहिँ गर्ने होला त अबे ओए गाउँथली के गरे देखिनौ सिन्दुर लगाए कि किन लगाए कि तिमीलाई लगाइदेऊ भनेको मानेन त्यही भएर आफै लागे मैले किन लगाइदिने के तिमी मेरो स्वास्नी हो र होइन र त सिन्दुर लगाएर स्वास्नी बनाऊ भनेकिनी नि अँ मेरो अरू केही काम छैन दुनियाँलाई सिन्दुर लगाइदिँदै स्वास्नी बनाउँदै गर्छु नि नाटक र नौटङ्की मात्रै धेरै याद अनि तिमीलाई सिन्दुर चाहिँ किन लाउनु नि किन लाउनु पर्नु नि दुनियाँ केटाले बिहे नगरी केटी रहेछ आँखा लाउलान् पर्पोज गर्लान् भनेर लाग्यो नि अनि के भयो त आँखा लगाएर पर्पोज गरेर मलाई अरूले आँखा लगाएको पर्पोज गरेको मन पर्दैन आफूले आँखा लगाएको पर्पोज गरेको मान्छेले वास्तै गर्दैनन् अरूले आँखा लगाएर पपोज गरेर के काम अब यो सिन्दुर लगाएको देखेपछि बिहे भएको केटी रहेछ भनेर कसैले आँखा पनि लगाउँदैनन् पर्पोज पनि गर्दैनन् ल ल धेरै नौटङ्की नगर आज जसरी पनि काम खोजेर कामको टुङ्गो लाउनु पर्छ घाँस बाँस कपासको त व्यवस्था गर्नु पर्यो नि ल होइन काम छैन नौटङ्की गरेछ सिन्दुर लगाएको छ बसिया छ कुरो चाहिँ मैले पाक्कै हो यदि त्यो भट्टेले त्यो गौँथलीलाई बे गरेको रहेछ भने यही खुकुरले दुईजनालाई छप छप्पर काटेर जेल गरेर बस्छु म सब सहन सक्छु तर म माथि सौता आएको सहन सक्दिनँ यदि त्यो भट्टेले गौँथलीलाई बे गरेको रहेनछ भने त ठिकै छ म त्यसलाई ससम्मान घर लिएर जान्छु तर यदि त्यसले बे गरेको रहेछ भने त्यसलाई यही खुकुरले काटेर मारिदिन्छु ज्योतिषले जे भनेको ठ्याक्कै मिल्यो यिनीहरू त यहीँ पो छन् त सिउँदोमा सिन्दुर भनेपछि यो भट्टेले यो गौँथलीलाई बिहे गरेकै रहेछ आज म यी दुवैजनालाई नछिनै छाड्दिनँ पेटबाट हुन लेखा रहेछ आज म तिमीहरूलाई यही खुकुरले नछिना छाड्दिन यस्तै भएन उस्तै भएन रिस अनि यसले हामी यहाँ छौँ भनेर कसरी थाहा पाएँ यसले त जे गर्छु भने त्यो गरेरै छाड्छ यसले मार्छ हामीलाई भाग छिटो बसी खान नि गाह्रो छ काम गरेर खान झनै गाह्रो छ पढाइ छैन जागिर खाने गाह्रो छ हातमा पावर पहुँच छैन गाह्रो छ आफन्तको मन बुझाउने गाह्रो छ स्वानीको त के कुरा झन् गाह्रो छ हुने गाह्रो छ नहुनेलाई झन् गाह्रो छ न त घरमा अन्न छ न त पेटमा चारो छ गाह्रो छ लास्टै गाह्रो छ गाह्रो छ धेरै गाह्रो छ गाह्रो छ Godrej expert hair colour presents गाह्रो छ हो title sponsor Godrej expert hair colour यो कलरमा छ हेरचाह पावर्ड बाई इलोइस हेयर रिमुभल क्रिम त्वचा बन्छ शाइनी र lovely skin care partner joy पपायसन beautiful by nature associate sponsor Kala HIT dengue लामर मलेरिया पनि ताली हिट पो रहेछ supported by Godrej ear pocket इयरको सुभाष तिस दिनसम्म ताजापनको आभास marketed by S media and marketing private limited logically integrated to diversify